zidovi znači, mi ma ni veste soba, Kurt Cobainom pričam, a vjerujem u Boga, a vjerujem u Brabatog. Crni asfalt naglo, puta moje noge, do koljena propadama, nigdje nema vode, a nigdje nema vode nesta dalje čuje sve panduri, znoj se kopače, a znoj na curi, jebeni znoj na curi. Noć se bliži kraju, kreće prva smjena, a noć nije crna već s razlogom crvena, jebote, s razlogom crvena crveno, žuto i zeleno Mekano, toplo i ljepljivo Ne smije bi razmišljati jer S razlogom je crveno Sve blesti, blesti sve Vrijeme je za popravke Vrijeme je za popravke Время из-за поправки. А.